ニコ、うん、お姉ちゃんのこと大好きクエラ・ノングラータ・ヌネルスズはい君たちの実証ウェイブデータは らさず記録できたなはいうん大丈夫でしょうか身体検査で私の体のことがお前の生体改造オペレーションは特別だあのラボの誰一人気づかんよまったく張り合いのない無垢な笑顔やとめどない涙に ただの子供という存在に人間はいとも簡単に翻弄されてしまう <laughs> 私は君が今手にしてるスマホと同じ通信機器の片割れ君に。